Khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatidz, para tokoh, para sepuh. Lakukan dimin yang lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gideon Sekarang kita bersama mengaturkan kencaran Fatihah kita aturkan kehadiran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang setuju keluarga-keluarga, serang sahabat-sahabat beliau, raja-raja epon, putera-putera turunan epon, keluarga telum epon, para tabi'in, bentabi'in, tabi'in, para nabi, para putusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syariah, guru-guru betan ulis tujuan guru-guru data sakit bengesepo-bengesepo lakik maupun bini lepada-lepada tentang kebang sejemaah. Cakan-cakan cakan dalam kenalan murid-murid santri pertan kulis saja. Orang yang segembai fokus dapatkan pertan saja. Orang yang saya tolong siapa itu dan pertan kulis teja. Sehingga toren kejaran kepokusan aku dapatkan kulis saja. Orang yang saya tersul kalau bantan kulis saja. Orang yang menerangkan jalan pesan benar orang yang saya kembali fokus tak ketan oleh setuju. Setuju mat Islam laki maupun bini. khususnya Pemirsa pengajian Banyu Gideon siapa pelatih kartunya kita khususkan ke Surima. Surima binti Liana, Liama. siapa pelatih kartunya ada Senin tanggal 6 lekor Ramadan 1444 Hijriah. Jukan atau terakhir ke surah alias Pak Yanto, Bu Yanto. Surah Pak Yanto, Bu Yanto. Dua ni. Sampailah tinggal tunya tanggal Pak Lekor Ramadan. Ramadan alamat pelumpungan Kecamatan Pamekasan. Juga Nyai Hos Masjid Pengaporan Pelakpak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tanggal segami, saya tinggal dunia tanggal segemi Ramadan 1444 Hijriah Juga am. Surah atau Pak Yanto. Meski buru ni. Almarhum. Am. Atau Bu Yanto. Hati gadunya malam setuh tanggal 4 lekor Ramadan 1444 Hijriah. Alamat perumpungan. Oh, baik. Ini kepada boleh nih. Jugan Mat Sahri bin Sikam Sampun artikel dunia Tanggal balik Ramadan 1444 Hijriah Hari Sabtu Desa Karanganyar Bani Hari Setun Saya Karanganyar ya. Mat Sahri bin Sikam Karanganyar sini kan. Ketapang Sampang. Siapa nanti ketunya ada setok ada. Guru Pak Lekor Ramadan. 1444 Hijriah. Juga Murai. Mak Muniri. Tanggal telur Lekor Ramadan akhir 1444. Tak terlalu ekor Ramadan Ramadan tak ada awal akhir Dan ban jumadil Ula jumadil akhir Hari Jumaat Karanganyar Ketapang Sampang Murai mak muniri Karanganyar Ketapang Sampang Ini hari Jumat tanggal terlekor Ramadan 1444 Hijriah Malamatar setiap jenah eh, sepuluh ratus itu sana petai rabani berapa kau pun selamat dari seksan Allah tu turing ahli surga setengki. Malamatar kengeri dan Allah keng syafaat epan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat epan para ulama, para ulia, para syuhada, para sulihin, para guru, para bangsa Ben melamater ke inginga baroka baroka pon se kesebut petan kristeja serangan apa to petan kristeja keluarga petan kristeja santa santa benjam apa petan kristeja orang yang satu asur kalau petan kristeja yang se ngaturan kanjaran kepokusan ben orang orang saya kubai fokus dapatkan kristeja memuka senantiasa mendapatkan pengampunan sarang karidani pun Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kelabuan serang belas kasih sayang pun Allah mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan maunah inayah kifayah riayah wikayah himayah pun Allah Malmater kenginga barokah barokah pon pengajian. Barokah barokah pon bulan Ramadan, barokah barokah pon puasaan, barokah barokah pon setuju kebagusan kebagusan. Yang barokah pon para ulama, barokah para ulia, barokah para syuhada, barokah para solihin. Barokah para guru para pengasuh. Malmater pernah tambah barokah umur barokah ilmu. Barokah hartana barokah rezeki barokah aban, barokah anak foto, na barokah keluarga, na lah. barokah santri-santri, na lah, barokah jemaah, na lah, barokah jamiah, na. Al-Matar kita tambahan taufik silang hidayah ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan ipun patah Allah. Ya pernah kecemperan, kecemperan, kekumpiran, kekumpiran, kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan dunia akhirat. Muka-muka ipa ilang kesesahan, kesesahan, sempakan, kesempakan, serbekan, keserbekan. Nah kelakuan ke selekon. Mentari pukat majerotang kalau bantu pang. Ya perantak putuk kangku yang otang. Ya bantu dia bajaran potang bawa otang. Kemukai peran cempa Oleh rezeki si halal, si barokah. Kemukai peran husnul khatimah. Kerana cang umur, matat kalau benda kena Allah. Lancang umur yang dulu menjunjung tinggi agama Allah. Ya kerana sehat, beres, selamat. Aman di jajapan, di musibah, di pedaya, di bencana, di malapetaka. Selamat dari petana-petana, selamat dari kezolim, dari sezolim, dari tengkin orang yang setengkin. Terlepas, terlepas, terlepas, terlepas, ganggu, terlepas, ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Ke Selamat dari kehalin ate kotor ate peteng ate kering ate kering ate lopan ate mate ate. Al-Mahtar Pareng Nekuat Iman Nekuat Islam Mahbis Memperjuangkan agama Allah di Ngudin dalam pan dalam panepon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saki perjuangan-perjuangan para ulama' bisa jadi jalan jadi perantara jadi sebab angkui kuatah sejene ben menang Islam ben umat Islam Almatara perana tambahan ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarokah. Yang perangai tak ah, hajat kelaban kepang, tak capai cita-cita. sukses usaha na terkabul pernyonan pernyonan. Ala hadhihi niyat wa ala kulli salihat ala niatil kabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul bihaqi sayyidina rasul habibina abil batul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nang malam Lailatul Qadar. Pasar-pasar orang sejak eh, waktu malam maka panikai salamin sarang malaikat. Malaikat-malaikat nyalamin. Pokoknya lecek. Lah Mundang tedung salam di dalam rumah. Mau sampai adikir salamin serang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. mana dia solat pak Lailatul Qadar maka salamin ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala ketika jaga napa boleh adikir napa boleh sampai asolat yang eh, dalam bulan Ramadan menikah sangat kesopreh kerana sambil lalu jaga-jaga mi tepak ke Lailatul Qadar. Kalau mi tepat ke Qadar. Semakin ampun datang ke betul Dekik belu lekor. kira-kira puasa bisa mungkin namun kare sekecil lagi lagi makan petel ekor mungkin namun kare telur lagi pak are namangken paling banyak bisa-bisa namun kada dua reaksi. Kalau ada nama mungkin. Dan yang lemah dalam epon bernikah. Kita jaga-jaga malam Lailatul Qadar. korangin HP na korangin kang kui nambahin salat malam nambahin zikir malam Gentangi saos bagus pun. kentangin panikah kan, sahaja sampel la bagus. Pokok niaten kangkui jaga-jaga malam Lailatul Qadar. Senau serta ibadah. Ibadah ni kengkun kerana niat ni ketok. Niat jaga-jaga. Mek tepat Lailatul Qadar. dalam menurut ulama alaika bisahar wa illam yakun bi ibadah atangi ya sambian walaupun tak ibadah tapi gentangin saos niaten kangkui jaga-jaga. Setiap malam panika paling tidak senang tak tepat ke Lailatul Qadar. Tapi nenek malam panika berdem jam. Sikak dima doa mesti kata dia jam tersebut. Walaupun kun doa kalau ben ngenangan itu. Yang lima teh. Doa ni menteriparingna selamat misalnya. Yang di mana tadi aku? Ini kesaus ampun lebih banyak keuntungannya. Fa istata'ta tak kuna akhirul laili illa mustayqidan faf'al. Mana bi sampean ni kemampu Kangkui kui cekening akhir malam lakonin bani. Ini kekeuntungan si raja. Si bisa bersen ateh. Ini istata'at Allah takun akhir al-lail illa mustaiqidhan faf'al. Mun bisa. Kau kui cek akhir malam. Lakukan itu je ke tengah malam. Akhir malam. Andi anak, anan, pabiasa juga. Anan pabiasa juga malam. Bani lakuk ya sapuin melulu berarti mensenikan di anak ni. Biasa kan. Mun anan jaga siapa eh anan cekai siapa eh bini pasro cekai segala tak apa kel awal awalnya bini kena kena ni bini beni kaku yang solat laga kakuin mainan tak apa kadek Cik Rengki ngajarin genik sekunik ni kak. Ajarin ah, tangi kade. Menteri lah ajar tangi. Nak kena. Dekik kan pun kare. Dari masih bisa sholat kan sini. Pun kare dari masih bisa sholat. Sebab si berat ni kecet tangin menikah. Mungkin sholat tu tak berat. Tanginnya si berat. Jadi kan ah, kan nak kanak-kanak kita ajarin latte. Mulain ki kanak membiasakan diri jaga malam. Kita rok dari ring sepo. Ring sepo apa biasa jaga malam? Ini pun jaga melolo. Pada ki anak apa ni jaga ini. Yang bagi al yu'awidul awlada ya malail walau lil laibi hatta yata'awwadu alai saya pun ulama ha? seyogyanya anak-anak nikah pabiasa aja ke malam walaupun je ke nikah kun ka angkuin mainan kada sampai abiasa aki tangi malam mula abiasa aki tangi malam dakian kan kun kare pe kan kun kare dikira ya kembangan pun. muntepak ke Lailatul Qadar, kence ke saus pun, kentoju isalamin malaikat. Mun sampai azikir isalamin malaikat Jabrail alaihissalam. Mun sampai asolat isalamin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kepentingan orang yang penikah atangi, pentingnya orang yang penikah adikir, pentingnya orang yang penikah asolat. Khususnya orang yang senyari ilmu. Orang yang sikit santri. Ini kejap sampai ninggal lagi. solat solat sunnah, langkong-langkong solat sunnah malam. manabi santri panikah jepun ulama. Talibul ilmi. Senyari ilmu panikah. Tak apa jeng. Sunnah. Maka seakan-akan abang kento. Tak perlu ke ajak ke kanjeng Nabi. Kun perlu ilmu. Tak perlu ke ajakan epon kanjing Nabi. kanjing Nabi saya ngajak. Bahkan kanjing Nabi ini kadu aki. Orang yang siap solat rawatib, solat sebelum asar. Untuk anak kanjing Nabi, rahimallahum ra'an, salla qabla al-asri arba'an. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud wa Turmudiyu. Dari hadisnya pun Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Muka-muka Allah Ta'ala apa dengan rahmat. Dek ke orang si solat sunnah sebelum nak asar empat rokaat. Jadi saya fokus solat sunnah sebelum asar empat rokaat. Tak habis empat rokaat, tak napah dua rokaat. Tapi mungkin sepak rokaat, empat rokaat solat sunnah sebeluna duhur. Mun bisa empat rakaat, empat rakaat. Cek dua. Mun keng lakaran la lesoh siapa je empat rakaat, tak apa lah pedur rakaat cukup. Sama arena solat duhur. Solat sunnah. Empat rakaat boleh. huru mana Nabi tak mampu empat rakaat, buru dua rakaat. Mungkin bisa empat rakaat, empat rakaat. Sekian tujukan sebelum asar. Asolat ah, empat rakaat juga. Kan? Rasulullah pun dikadu aki malam ter oleh rahmat epon Allah orang-orang sial solat sunnah empat rakaat sebelum asar. Mereka sonat Qobli duhur Qobli asar Dan Ba'diyah zuhur Mereka sunat, sunat si mu'akkad Si koko Manabi sunat si sebelumnya maghrib. Kita sunat tetap cuma tak muakat. Menabi salat malam. Nika kelebihan epon orang nika bekal oleh cahaya, oleh nur dari ajunan epon Allah. Karena ampun la salatan malam. Oleh cahaya. Cuma orang yang kasih banyak, sekencang mun salat duha. Salat duha ni bulan urusan kerezekian. Ar-rizqu fi salati duha wa nur fi salati lail. Rizki dalam salat duha, nur. Cahaya. Sinar. Terang saya pada kaki Allah. Pada kepada yang dalam salat malam. Pada yang salat malam. As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu. Aneka ngagungin salat. As-salat ah, empat rakaat Ewaktu eh, waktu isyrok. Dengan metu arek dalam waktu hari ini kalau sholat empat rakaat niat isyrok. Solat tersebut menikah pasanan deti istikharah. Solat tersebut juga ikat hajat surat tersebut ikat selamat dari setiap kecubaan di dalam agama kecubaan di dalam dunia kecubaan di dalam akhirat ben cukan ikat selamat kangkui orang-orang yang hadir ben orang-orang yang tak hadir dalam surat isyrok apa nih surat isyrok epon kak dintoh Rokat pertama maca surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Alak nikah artinya surat Iqra kaisa. Surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Sampai akhirnya pun terakhir kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ha, langsung sujud tilawah. Langsung sujud tilawah. Sebab ni kenyamana ha? ayat Remaja pengajian, salat isyrok. Dalam empat rakaat. Mari dapat hasil pertama. salat Al-Alaq. Ikhra Qadisa. Yang kedua salat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Saya nomor telah. Rakaat ketiga. salat Az-Zalzalah. Iza zul zilatil ardu zil zilzalah. Kemudian surat Quraisy ila fi Quraisyin ila fihim. Ni kena kan nang rakaat keempat. Kangkui eh kata kehajat. Kangkui keselamatan dari setiap kecubaan. Baik kecubaan agama, kecubaan dunia, kecubaan akhirat. Ben kangkui keselamatan. Kangkui keselamatan. Niatnya niat salat isyrak. Tapi deki jadi salat jadi apa nyaman? Jadi salat hajat ya. Ya kata hajat ya. Ya selamat dari kecubaan-kecubaan agama tunya ben akhirat. Manabi Said Abdullah Al-Haddad Sebelum salat Isya Anika asolat hajat kangkui oleh keridana Allah. Rokaat pertama, Panika Maus ayat kursi. Sekalian. Oh, engki. Rokaat pertama dan kedua sami. Ayat kursi sekalian, surat ikhlas telokale. Setiap rokaat. Ketiga dua rokaat, sebelumnya sholat. Insya'a. angkui solat teka hajat melengok leri dan Allah. Rokat pertama ayat kursi. Ben surat ikhlas teluk alih. Rokat kedua ada nikah kiyah. Sama dengan fatihah ayat kursi. Ben surat ikhlas teluk alih juga. Di beliau. Syed Kutub. Abdullah bin Alwi al-Haddad man sallaha bata wa rabbuhu an turabin. Orang yang salat macam jadi ya. Orang yang jadi keridain sarang ajunan depan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ke solat sunnah. mana bining kitab Ihya Ulumuddin tentang solat sunnah. Beda solat sunnah penika. Orang nikah teng ampun lentar lah deka masjid. Kangkui asolat Jumat. Sebelum netoju langsung asolat empat rakaat. Tak bisa pak rakaat dua rakaat. Tapi mana bisa pak rakaat. Samarina mus surat ikhlas. Sepen-sepen rokaat kan sikit kali. Sehingga mun sampai empat rokaat berarti ajumlah duratus. Duratus kali. Kita rangkini kitab Ihya Ulumiddin Jistung halaman seratus petong bulatung. Jadi menabi orang yang panikah salat di Jumat, masuk ke masjid sebelum nak tawajud apa yang pak rokaat setiap rokaat mau salat ikhlas sekat kali sehingga tengah empat rakaat jumlah 200 kali sebab panika etebuki enokil dari ajaran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasir-pasir orang yang sing lakon yang solat macam kentoh. Maka orang yang panik tak mati kecuali ampun lengolatin tempatan yang ini suarga. Allah maja'alna minhum mantar-mantar kita panik. Termasuk ada ke orang sesebelum dia mati, lengenalain tempatan yang ini suarga. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kitab Al-Mukhtar wa Matali'il Anwar, Al-Mukhtar wa Ma'taliil Anwar. Terakhir ini enggak bisa bahawa mayit si paling berat pandikan yang malam pertama. Mun beda orang mati, sepaling berat pada kini malam pertama. Maka kini seren orang-orang mati pada kalaban sedekain. Asedeka, ah, kancerannya pun kangkui orang yang semati. Maka nah, mulai ini malam pertama. Malam pertama ini, kapan lah sedekah sedekain. Kan, walau dan apa? Malam pertama ni ke paling berat. Paling berat. Sebab kini ke kita pengalaman ke pantar ke Tak kerja sial. Mak bunian sekalian. Paling berat tepat dan malam pertama. Ini ke sebuah di kebenaran pengantan. Pengantan dengan eh, kabin. Uh, malam pertama. Saya paling ngompir lagi. Okay. Keng mon amantan gelem go malam pertama paling mencekam, paling menakutkan, paling berat dirasakan. Maka kena seren orang-orang si mati panikalaban cara sedekah je guna ser melolok. Muntadak saya kesedekah Apa yang dorokan Lastari Fatihah Mus'ad Kursi Ban Al-Hakumut Takathur Ben kul huwallahu ahad sebelas kali. Kul huwallahu ahad nikah sebelas kali. Serat ikhlas. Serat ikhlas nikah kul huwallahu ahad. Menjadi yang matur kul huwi. Nikah sebelas kali. Mari kentuh pasanan matur keajunan epon Allah. Solat abdi nikah entuh gusti muniyata ajunan apun loning tibi. Kenceran epon kento nyon atoraki deka kopurna bulan bin bulan. Saya rasa sebut asmana. Semate ini. Malai bi Allah Ta'ala ni kepatuli e kirimin malaikat. Mun orang panik ampun lepa jengaki panjang-panjang panikah. Maka bin Allah Ta'ala bukal ikirimin e malaikat, saibu malaikat. Sehingga tak takut dekik. ngadupin malaikat mungkar ben nakir. Sebab ampunlah ebelah ben orang mal, ben malaikat seibu orang. Ebelah malaikat seibu orang. Tak takut. benda malaikat seibu orang. Seibu malaikat. siapa Siapilin. Sopan-sopan malaikat ni kan nyambi rak terak. Pas nyambi hadiah boleh. Saya aku yang teraki dia kering kopur panik. Dan panikah sampai ke kiamat ini. Ini keterangan kitab Al-Mukhtar wa Matali'ul Anwar. Ini terangkan ini kitab An-Nujum Zahirah. 200 telah berlantung. Hadihi faidatun yang bagi di kulli muslimin liha kulla laylatin di amwatil muslimin. Solat macam Kak Dintuh. Cek parju ke nama Nabi dilakukan setiap malam. Kangkui orang-orang si mati. Ketika jalan pun atau rakyat dekat orang-orang si Jadi dua rokaat rakaat pertama dan rokaat kedua sami. Maus ayat kursi ben alhaqumut takatur ben serat ikhlas. Kul hujan sikle. Lah serat ikhlas ini saya kan sebelas sekali. Ayat kursi sekalian, alhaqumut takatur sekalian. Kul hun sebelas sekali was atoragi genjerne. Dek orang, orang siampun lah tinggal tu. Muni laksanagi setiap malam atau lagi dek setujin orang Islam. Maka sebab kapin orang se mate, kiburu mate. Malam pertama, malam pertama. Mate, ni kecukupan termasuk. Nek goreng singa oleh. Dek kakak epon solat ke malam pertama. Lain, malam pertama ni kuburan. Ben malam pertama. Nang nang ben. Lakin nang nang ben bini. Ni ke bini lagi bini mun nang kuburan ni ke malam pertama ni ke dia dengan malaikat mungkar malaikat nakir mi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nang eh Lailatul Qadar ento kita ni kasi andi erotaruan amal soleh seoning ni kena mung kita Allah. Tak usah le kebele koreng. Tak usah le kebele koreng. Bawa nikah kebi simpanan. Saya khusus keangkui angkui abad ben Allah pun seoning kesimpanan rahasiakan. sebab orang panik keting ampun lah. Set. Tahatil ibarat. Wafanitil isyarat. Wa ma naf'ana illa rokaat, Allah allati raka'naha fi jawfil lail. So buang wanan. Pentah kada pentah. Isyarat ampun lah rosak juga. Tak bisa boleh pun. Kemudian si manfaat namun pikapina rokaat-rokaat yang kita lakukan dengan tengah malam. Ini kedepi pun Imam Al-Junid. Sampun lah Imam Junid. Yang tak pun lah tinggal dunia. Ini pah rabu dan kesetong orang. Semanfaat kasa kuna. Menka gula. Kun solat-solat. Saya laku aki ni tengah malam. Solat-solat saya tengah. Saya laku aki tengah malam kini. Kapan sirati saya penantan gula. Yang dalam kitab Tambihul Mu'tarrin. Halaman 34. Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang wahyu dekat Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Eh Daud. Orang ri yang ngaku cinta ke sengkok. Keng tinggal malam. Tedum. Ning kelegi sengkok. Aro cowang orang ri. Cowang jadi. Tak kira cinta umpun je. Tak leburongku je kengkok dia cinta ke sengko malam matang ni malam tak tedung je mun malam tedung cak cinta cinta apa cinta monyet cinta monyet kenapa cinta monyet ni kemun di andik orang mereka lai santerin mun tak di andik enten tuang-tuang. Sebun Allah Ta'ala. Macam cinta kesengkok. Teng malam tedung tuang. Cuma orang yang panik terongas saat Fa'alaihi bil inkisar wal istiqar fi jawfil lail. Pesusah. Tengah malam. Farasah cik abad ni kan sangat buta dek kajunan ipun Allah. Ikrasa aki ngah tengah malam dia jahat. Jadi orang ongkuk-ongkuk orang dia. Teruk. Nyocen. Teruk apa dia saya nak hati. Kapa kusen terkumpul setiap jenis yang dalam waktu malam. Orang panikah. Saya yang kata diwali pakun waktu malam. Ben yang kata tiwali kalau ben sabab. Di ngudiin malam. Pasti yang kat tepat malam. Kalau di ngudiin waktu malam. Ya diin kalau ben. Kapal kusen, kapal kusen. Muka-muka saus kita apa ni kami bisa eparin kekuatan kemampuan serang hajin Allah Subhanahu wa taala kangkui bisa cek ke malam dan bisa meningkatkan rasa kecinta anda kajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi amdin qulat hilatu wa rasulullah wasilatu andalah ya ilahana wa li kulli karbin azim. وفرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يا توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم أنت لها ولكل حاجة فاقضها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يبدأ الله للناس برحمة فلا ممسك لها ما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يسر ولا تعسر بدم من الخير اللهم لنا ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسر أسير كسهل يسير اللهم يسر لنا لليسر وجنبنا العسر اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا